मिलिट्री बेस से जेट चोरी कर रो ट्वेंटी रुपीज़ सुपर चैट करूँगा अच्छा चलो अरे लिख दो चैट में यहाँ रखेंगे जेट उधर सामने में इधर इधर ही कहीं तो रहती है इधर देखो हैंगर के अंदर हाइड्रा हाँ। हाइड्रा ही जेट इधर लगा रहता है ओ भाई मर गए इधर चलो भाई फाइंड हो गया हाँ फाइंड हो गया अब लेकर जा रहे हैं ठीक है चलो तुम अपना जी पे वी पे डाल दो भाई अच्छा बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो बैठो ना अंदर वाह भाई उड़ा दिया हाँ